Dans la suite, on va se mettre à l'aise. J'ai de la filtrée, j'ai de l'amnèse. Elle m'a déjà travaillé. What you tired of, my nigga? Hold down for. I've been playing for more nigga, more nigga. I'm just trying to get up, nigga. Up, nigga. Tell me why you wanna talk, nigga. Talk, nigga. Are you trying to make me more, nigga? More nigga. I've been plotting for more nigga, more nigga. I'm just trying to get up, nigga. Up, nigga. Tell me why you wanna talk, nigga. Talk, nigga. Are you trying to make me more, nigga? members. How the fuck did go mention working at me? Back at channel goddamn video, man. Ella. Gang members, man. I look, man. No limit, bush, horseland land, fuck. Hola, hola, hola. Nah, I'm just playing. I don't know how that shit go. Let's check it out. On <laughs> connaît la valeur du bif, mon claque. Musique à fond dans le RS Black. Hein? Les cités de France sortent du bloc. Arnold, balèque d'être à la mode, casse les codes. Pour faire du bif, on n'a pas changé de pas, y'aura pas de malaise. Dans la suite, on va se mettre à l'aise. Ah, elle peut compter ma maille. Elle m'a déjà travaillé. Oula, oula, oula, J'ai ma j'ai ma quichta, en comme ça. Carré VIP, on allume un feu de camp. Trafiquant, c'est la cahier. Classe ARS 3, ma chérie, RS calme. Garage et ZAT, c'est bon, tu peux Shazam. Frappe de Lewandowski, grosse frappe, se transforme en crack. comme un tartanzi de pour la ça va vite. Mon cousin, bois un coup, c'est moi qui t'invite. Jamais ta vie, je repartirai d'ici le. Dans la suite, on va se mettre à l'aise. J'ai de la et j'ai de la hein Trafiquant, c'est la cahier. Foule élevée. Oh là oh là oh là bas. J'ai ma quiche Oh là oh là oh là bas. Et prend prends la gauche, descends sur 4. Oh là oh là oh là bas. Et prend prends la gauche, descends sur 4. IRGD. Bah ouais. Is that old dude no limit? Who the fuck is no limit then? Because that song was slapping. Bosch like took control of that song in every way. Bosch definitely had a, the full control of that song. That was fire. Uh, let me. I look ugly as fuck doing that. <laughs> but hey man, you guys. enjoy the reaction. That shit is about to fall. Subscribe. Are you subscribed? If you're not subscribed, subscribe. Subscribe. Just subscribe. Subscribe. Are you subscribed? Subscribe. <laughs> I'll see you guys in the next video. Let's get it. Hey. I think I drank too much. What? I think I like that. I think I drank too much. I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off? Eh?